አፋቸውማ ይህ አትበይ። እሺ አበራ አበራ ድፋባቸው አበራ ምን አይነት ስም አግባሽ? ድፋባቸው አበራ። እሺ ማንጣግቦሽ ምን አነሳሳሽ? እስቲ ላክሶ ለመማር በእናትህ ቆይ አንተ በእናትህ ረጋ በል። እሺ እንትን ቀበሌ የት ነው? ቀበሌ እዚህ ሰፈር ነው። እዚህ እዚህ ጋር ነው አይደለም? እዚህ ወደ መንገዱ ላይ መንገዱ ላይ እዚህ ጋር ነው። በዚህ በክ በሰላሳ ነው። አበለ ስንት ነው ቁጥሩ? ስንት ነው? ዜሮ ስድስት እዚህ ሰበረ ወልባይ ላይ እንዴት ነው የሚያደርገው? ማነው ስልክሽ? ሰው ወንበሩ መራቱ ልትባሽና እንደዚህ እጅሽ ተጠንቀቅ ያልንሽ አዋጣሽ ነው የምትናግረ አይደለም። የቤት ነው ሞባይል የለኝ እና ብር እንደልተው አርባክ እንዲህ ማውጣት ነገር ነው የምትለች ብር ታውጣ ቁጥሩ የሰፈ ባንክ በተለሽ ታውቃለሽ ለማልቀስ ትራት ያስፈልግ መፈራት ያስ ጠናከርበል ደፋሩ ለለቅሰው የምን ስፍርፍ ጠግቦሽ ነው ሀሳብ ይዞኝ ነው። እውነት እባክሽ። አዎ እና ሀሳብሽ እኛ እንሂድ እንትን ባል። አዎ አንድ ጎረቤቴ ታሟል። እንዴት ብዬ እንደማለቅ አሁን ለሱ ገና ለገና ይሞታል ብለሽ ልትገፋ መታ ነው የምትሰላጭልም። አዎ እንዴት ብዬ እንደማለቅ ግራ ገባኝ። ሬዲዮ ላይ እዚህ ምዝገባ አለ ምናምን ሲሉ ሰውዬው ቶሎ እንዴት አይ በቃ እሱ ሲሞት እሱ ሲሞት ለማልቀስ እዚህ ለመልማመድ እኮ ነው ገና ለገና ማልቀስ ያትች አንቺ ማን ነው? እውነት ይኸው ህል እሷ ነች አለች እና በቃ ሰምተናል። እንትን እድሜሽ ነግረሻል። ስንት ነበር? ማስታወሻ ሰባት ተኩል እዛ ትምህርት ቤት ሂጅ። ትምህርት ቤት ልምጣ። ሰባት ትምህርት ቤት ምሳ ልትሆን ነሽ። ልጅ ፎጣ ምናምን ጥዬ ልምጣ እንዲህ ለማለት አይደለም። እንትን <laughs> ያለችው? ሰባ አምስት ሞላው

እንደምን ዋላችሁ? ወፍያ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? ወይኔ እናት ይዝሮ ምን ነው ምንም አጣው ለላኩሶ ና ለላቂሶ አንተ ይሄ አጅበን መሰለህ እንደገባው አንተ እባክህ ቆይ ለላቂሶ ሲያለቅሱ ሰማሁ ሆነ ሲያለቅሱ ሰማ ኧረ አንተ አትሞርት በእናትህ ማን ያለቀሰው وانا الرجل من عارف اول ليه؟ هاي ناس دبابل الدورة ايش؟ عندك بس ما هو دبس شوية موسى ببريري ليه؟ انت هتقول ما تستقر انا بمدينة بلاد تونيا ይሄ ሰውየው ሞተ። ከዛ ይሄ ወደዚያ ቱን ወደ የቀጠፈሰን ልብሷ እዛ ዳጋፍ 따다 야 뭐라 에이씨 딴다 봤어 막아 그러자 에이씨 소요 에이 무엇에 에이씨 몰래 얘가 미리노 에이 니가라 니가라 니리리리 이렇게 하고 딴 봤어 알아봤어 Mas nas gap. A gente carta me tá hoje. Ainda tem nas gap. Tô em coisa de nagre, pete, limba. تلاقص بس بيتو زبزب اذا تفاي الناس بلا راس مش بس منهم اذا اتا تفلت بتاتك منهم نفاسي وسد رقاش زياف انا راسو ندس لنونكم بولتوز كونتاكت يرغكم من من ترانا موشا عارف كاسا لبو مكان انفرد ሽታ እኔ እያሳከርኩ አንተ ራሱ ብልጥ እየተቀየረኩ ከዛ አንተ ባላጣሩ በረበ ከዛ ባላጣሩኝና ማን ነበር ያሉኝ? አነሰ ያሉ ባላጠ ባላጠ ባላጠ ማወቅ ማንም ጥሩ ነው። አንተም ጥሩ ልጅ ነህ። ባላጠ ሂድ በቃ አንተም ጥሩ ነህ። ወንድሜ ሂድ ና ሂድ እሱ ጋር ና የኔ ሂድ እሺ ና አብረን አዎ ሂድ አብረን ጎደኛ አገኘሁ ጎደኛ አገኘሁ Ama wewe bimba Nenda. Atashitoyna አሳከረኩ ሆነ እንትን ወልፉ መጣ አትሉ ሰዓቱ አለፈ ልጁ ላይ አዳፕት ያቱን እናት ያንስ በል ስርዓት ይዘህ ቁጭ በል አታኮ እንድን እኔ ሳራ ቀልብ ይዤ መጣሁ እንጂ እሱ እንደው ይሻል እኮ ሞቶ መምጣቱ ይሄ ምንድን ነው? ሁሉም ከተማ ውስጥ ልቃጅ ሁሉ እንትኑ ድብድብ ኮድ ውስጥ ያለ አትጀምረና

ማነሽ? ቤዛ። ጥሩ ነው። ቤዛማ ቤዛ ደረጀ አብሸት ደረጀ ሆነ ብለሽ ሰው ስሜቱ አጥቃይ ነው። ቤት እንትን በይ ቤት ሰብስብ ይሄውን ጉረሽ እንደዚህ ነው የምትሆነው። ከጀርባ በኩል ሰው ያወራ ነው የሚመስለው እኮ ማሽን ጠጥ ያርገው ከስተመር ተው፣ ክቡር ተው። እንደዛ ተው። በዛ ማን ማን በዛ ማን ደረጀ ደረጀማ ደረጀ አበራ አይኑ ቃፋፍ ያደርግ ዝቅ ያርግ እንደ አበራ ልጆች ባዙ የት ዜሮ ዜሮ ሁለት እድሜ ሰላሳ አምስት እውነት እኔ እንደመጀመሪያ ገመትኩት ስድስት አማትሽ ምን ትንሽ ነው እሱ። አሁን ምን አነሳሳሽ? ማን ነው ለማልቀስ? ሰብስበ። አሁን ያንቺ እዚህ መጣሽ። ቤተሰብ ውስጥ ስንተኛ ልጅ ነሽ? እና አሁን ምንድን ነው እንትን ያለሽ? ላቅሶ ግን ኮሌጅ አውቀሻል ማስታወቂያ ላይ ቼን የመጣሁት እና እኔ ቦታ አይተሻል። መጣሽ ታዲያ ምንድ እንደሆነ ያውቀሻል አላማው እዚህ ለቅሶ ለማስተማር መሰለኝ። ልክ ነው። ለማናባብ ትችያለሽ ጎበዝ። አሁን ለቅሶን ለማልቀስ ምንድን ነው ምክንያት ለመማር ምክንያትሽ ከውስጥ ያነሳሳሽ ምንድን ነው? ማለቴ እናቴ ከሞተች በጣም ቆይታለች፣ ግን እሷን እያስታወስኩ ማልቀስ ነው የምፈልገው። ሁል ጊዜ በቃሽም አላለቃሽም ገና እሷ እያስታወስሽ ለማለቀስ አሁን ስምንት ዓመት ለቅሶ ደህና እንትን እንትን ፕሪቨስሊ ለማምጣት ያንቺ ዝግጁ ነሽ?

ትጋጫለሽ ከፈለግሽ። እሺ አይዞሽ። ጥሩ ነው አይተሽ መምህሩ እንትን ስመታ ስመታ ነው። እሺ እንትን ስልኳ ተቀበል። በኋላ ችግር ስልኳ ሰጣሽ እንደ ስልኩ ማስገብ እዛ ካርዱ ስታወጣ አልሰጣሽ እንደ በቃ ሰባት ተኩል እዛ እንዳትቀር። እሺ እሺ እ ትመስለሽ ደንደ እኔ ውስጥም ጨምር ያል ምገፋ ነገር ነገር መሰለህ አብርሃም ኧረ በእናትህ ሰው አንተ ስራ ፈት እንደዚህ በላል ሰው ነገር ምን ይስራ መቦጫቅ ነው እኛ ሀበሻ ሀበሻ ማለት ሀበሻ እኮ ማለት ነው። አንተ ቁጭ ብለህ ነፍስ ስጋ የቦጨቀ ልክ ስትደርስ ይህን ልትፎግር ነው ስናነሳ ስጋ ቦጭቆ ጨርሶ አሁን ራይለማን እንዴት ናቸው? ደህና ነሽ? ምን አትፈናጠር ነበር? ስምሽ ማን ነው? ቲና ቲና እናት ጤና ደህና ነሽ? እታይ ዘዘበኝ እንዳት ነበረታ ማንሽት ከሰበር ስራ ነው እንትን ነው ያስከው መሻፋት ነው ያስከው ስርዓት ያዘው እዚህ ስነ መግባር ያስተምበት ስምሽ ማነው? ቲና ባዩ ቲና ባዩ ቲና አትባያ ሙሉ ስም የለን ነይ እንትኑ አተንዳንስ ቁጭ በይና እዛው ይማዝግብሽ እዚህ ላይ እዚህ ላይ ቁጭ በይና ይማዝግብሽ እና አርፋሽ ቁጭ በያ መች እዛው ነሽ ያዝበኝ። ገና ማን ያልሽ? አንቺም አባትሽም ስም ሁለት ሁለት ብታል ምን ነው ገንዘብ ያዋጣችሁ ነው ተቀስ ምን ያዋጣችሁ ምላስ አቤት አቤት አንቺ ተወልዳሽ ነው ባቅላሽ ነው? አይ ተወልጄ ነው። ግን አትማስብም፣ ባቅላሽ ነው የምትማስብም። የት ነው ሰፈርሽ? እዛው አውሮፕላን ብዙ ጊዜ እናርተሻል እና ምን ወደዚህ እንደዚህ የሚያደርግሽ? አትሻብጭ አትሻብጭ አንተን ጋር እኔ ባንቺ በቃ